Jak pogodzić życie zawodowe z rodzinnym? Zapytał ktoś z widzów. Najprościej pogodzić tych dwóch antagonistów, eliminując jednego z nich. Chcesz być wspaniałym rodzicem, to nie rób kariery. Chcesz mieć idealną karierę, to nie zakładaj rodziny. Myślę, że życie jest sztuką dokonywania wyborów i stawiania czoła konsekwencjom tych wyborów. Jeśli zdecydujesz się rozwijać wielką wizję biznesową, no to zapomnij o pracy od 9 do 17, bo w tych godzinach pracują porządni rzemieślnicy, a nie wizjonerzy zmieniający świat. Jeśli chcesz mieć dobry i porządny kontakt wychowawczy ze swoim dzieckiem, to nie wierzę, żebyś zrobił to podczas tak zwanego weekendowego, wartościowego czasu, quality time, bo dobry rodzic jest przy dziecku przez cały czas. Ktoś nam miesza w głowach, mówiąc, że możemy złapać wszystkie sroki za ogon. No ja nie kupuję tego mitu. Jeżeli macie małe dziecko, to dobrze, żeby któryś z małżonków zdecydował na rezygnację z błyskotliwej kariery. W ten sposób możecie pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Ostrość spojrzenia jest fundamentalnym elementem skutecznego działania. I o tym jest trzeci odcinek powieści biznesowej.